Un poco más. Mira, ahora ha ido bajando. Ha bajado, ¿no? Migra Studium també ofereix formació laboral a aquells nouvinguts que no en poden aconseguir en cap altre lloc. La Fundación de Migra Stadium tiene muchas ventajas para ofrecer a los inmigrantes que, no, que necesitan ayuda para encontrar trabajo. Aquestes persones venen a guanyar-se la vida. Per tant, eh, volen tenir ells possibilitats de buscar un lloc de treball. Amb peonatge, si fos possible, doncs podrien trobar, però és molt difícil perquè no tenen papers. Si tenen algun tipus de capacitació, sempre és més fàcil. I això és el que intentem, o sigui, no donar el peix, sinó ensenyar-los a pescar. Esto nos ayuda adelante en el futuro para encontrar trabajo y para el mundo, la integración también laboral, eso. És una cosa que intentem practicar la confiança entre uns i altres, la sinceritat, la honestedat, que si deixes una cosa segur que no s'ha de perdre, no sé, la puntualitat, com, eh, que és una cosa important perquè els que venen puntuals no s'han de fastidiar i després quan vagin a buscar feina, si arribes tard també a rodar i ja està. es la nueva promesa. Y me.